voy a tener que reflexionarlo. Eh, he querido hacer un live en Facebook, pero no acepta mi, mi videocámara, dice. <laughs> Bien. ¡Ah! ¡Es viernes 13! Ah, cruzar los dedos. Para mucha, mucha buena, positiva energía. Positive vibes. Yeah. Em, mi video es en español para todos mis amigos de habla hispánica, para mi bello Perú. Eh, pero eh, para mis amigos de otros idiomas, eh, especifico en YouTube cómo pueden traducir mis videos. Pero ahora creo que YouTube está cambiando su plataforma y entonces hay un poco de movimiento allí me toma tiempo para descargar videos en YouTube y también han, quitado los, eh, los subtítulos. Esperamos que lo vuelvan a poner. Bueno, eh, voy a saludar en los tres idiomas. <laughs> ¡Hola! ¡Feliz viernes 13! Ciao a tutti! Buon venerdì 13! <laughs> Hello! Happy, Happy Friday Trip. Ehm, io parlo italiano, certo, ma che certo che parlo italiano. Ho vissuto in Italia mm, più di vent'anni. Eh, per cosa della vita, allora sono trasferita nella Inghilterra, ma io sono peruviana da cuore, eh, ma eh, porto nel mio cuore tutti i buoni le buone cose vissute là eh, in Italia e allora qui in, in Inghilterra. Eh, ma i video sono in spagnolo per tutte le mie amiche e amici della habla ispanica ma ehm, io ho delle mm, sottotitoli eh, vuol dire puoi tradurre il video eh, in youtube in, nella tua lingua, in questo, ca in questo caso è, è l'italiano, no? Ma in, in, questo momento YouTube sta in, in, in un poco di movimento, io non lo so cosa succede là, va, <laughs> e eh, va bene, andiamo avanti con la vita. Io ho fatto tutto questo è il mio lavoretto riciclato eh, ma se ti piace ma se ti piace la mia idea non dimenticare di darmi un like o di suscriverti nel mio canale grazie mille per stare lì e da qua dal cuore ti dico questo Natale me, può essere che no, non sia come il Natale che, che noi sempre siamo vissuti, ma per piacere non andare giù, su al, e tutto, tutto il tempo. <laughs> In questo momento la mia lingua sta tutta travata, inglese, italiano, spagnolo, oh mamma mia. <laughs> e beh, eh, non perdere è lo spirito del Natale, per piacere, ma sia forte, ma sia avanti, perché Dio sta sempre con noi. E per questo tutti gli artigiani come me stiamo facendo del video per dare idea, immaginazione a tutte le gente per fare belle cose nella sua casa. Questa candelina è fatta con il rollo igienico, vabbè, eh ma pulito, eh? <laughs> e va con la candelina into, come puoi vedere, e, lo ho finito di decorare oggi con il gesso, gesso fatto in casa. Puoi vedere il mio tips nel mio canale Amadrari Channel e è tamponato un po' di acrilico colore acrilico. Oh, oh, oh, oh, oh ma candelina, mi ma sono bruciata! E mm, usare la, eh, il glitterato, le scarcia silverata. Eh, qua te lo faccio vedere un po' più vicino. Vicino, vicino! Vicino sta il Natale sono tre modelli qua che puoi vedere nel mio canale grazie per stare lì ci vediamo dopo hello everyone uh, beh I was live in Italy for 20 years ago maybe my accent is not so much English but I'm so sorry uh, I'm Peruvian uh, and I'm I was born in Peru. I have my in my country, my country, but I have to Italy because I was like there. I have a nice life there. My great memories like Artigian are now here in Inglaterra, in the England. Uh, sure, I have my great memories too, and I keep everything in my heart. But uh, uh, I send my apologies for many who can understand Spanish because I make this video in Spanish now for all my friends who want to know and want to learn something of these um, tips and crafts. I love make my crafts with a 15% of recycled materials. Now, what I show you is a Christmas candle decor that is was made with a recycled products, which is a, um, a paper a paper tube roll, <laughs> but clean it. Eh? <laughs> now, I use the, the gesso, I use the acrylic color white for the core and make a, a some, some idea who is a 3D. I want show you more there for you can Luca. Take care, don't burn it. um, can Luca help? Uh, eh, sure. It's a, a transparent design for make the ensemble who is real, no? Now, um, if you want look at these uh, tutorials, I invite you to my channel, Amadriadi channel, and if, uh, if you, know, you don't know, subscribe in my channel, please. Don't forget to do it. And for follow me for my next crazy idea. Yeah, I love so much make my crafts. I was artisan in Italy, now here in England is uh, it's a bit difficult to find some materials, but now I know who I can found, many, many students. Who now? I'm so very happy for the Christmas, sure, because with this pandemic time, maybe we are so very anxious, depressed, and sad. No, no, no, no, please, never give up. Always cheers, cheers, cheers, and hope, because this Christmas is so very special. Maybe for some people who lose work, people who stay uh, with the problems politic or social or ill in this moment it's time for put this spirit of Christmas sure now for this reason I show that because I want everyone put in this home that this real spirit of Christmas ah! make a nice crafts. Now, thank you for watching me and now you know for what reason my videos is in Spanish. Thank you so much. See you later. Ahora, terminado mi video, entonces he tratado de explicar en inglés, en italiano para mis amigos, para mis familiares y bien. Entonces, te explico también a ti que no te olvides de poner el espíritu de la Navidad en alto, el espíritu de la vida también. Entonces, me voy a preparar el último video de este viernes porque el fin de semana tengo que preparar mis cuentos, tengo que enviarlo a mi, a mi publicista. Cruzamos los dedos también. y buen viernes para ti. ¡Cheers! ¡Salute! Y solo coffee. Use coffee. Ah. don't worry. Ven, brindamos con café hoy. <laughs> Un abracione. A Abrazos a todos. Chao. Ci vediamo. See you.